Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'alphabet dans la langue anglaise. Écoutez et répétez avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nous allons répéter encore une fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il y a cinq voyelles dans l'alphabet anglais. A, I, e I, O, U. Il y a 21 consonnes dans l'alphabet anglais. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez cette vidéo sur Facebook. Merci.